Hello，大家好，我是雨佳。虽然你们看到这部影片会有点卡卡的，但是请你们见谅，因为我的电脑很大的关系，对不起。好，那我我今天要介绍的是我妹妹的铅笔盒，因为我本来要介绍我的铅铅笔盒，因为铅笔盒太多东西没整理。 所以，那我们看下去吧。就是这个小狗，我们那个有，它有拍影片，可是有些删掉。然后它这里，它就放很多笔，它就做一只，还有一个橡皮擦，橡皮擦它用很用差不多快要一 这个橡皮筋是他都会玩，不好意思，因为外面有机车的声音，所以呃，请见谅。这是他的彩笔，一支笔，最后还有一支自动铅笔，好，我们把它排回去吧。好，那我们应该可以先来画一下。 来，我先找一张纸哦，请稍等。好像我先用第一支。笔。哦，它那个笔芯会出来。没有自动铅笔的可以去买哦，很方便。 就是浅浅的橡皮擦，把它擦掉。其实擦橡皮擦，只要轻轻的擦就可以擦掉。然后这个你你要丢掉也可以，你也可以那个留下来，然后可以做更大的那个橡皮擦。这个就是可以直接玩，你可以做成很多东西，OK 绷啊。 像是 OK 绷，OK 绷，还有这样，如果你觉得那样太难，你就这样做，这样是 OK 绷，还有一个热气球。 然后就测完啦。好，那我们接下来下一层，看吧。好，很的笔，盖子可以放在这。好，我们换颜色吧。 黑色，这个我不能乱拍，因为我奶奶会生气。它红色跟粉红色的颜色很相近。好，如果你觉得。 呃，这样子太花时间。如果已经你不想看这一段，你可以剪掉，没关系。你可以跳掉，没关系。不是剪掉，我说错了。可以跳掉，没关系，我介意。那是因为我快画完。可是，如果你看到这里的人，请不要切掉。如果你觉得不好看，可以不要看。 每次啊，我都是用电脑录，都不是用手机录。好，那我们各个颜色都画完啦，给你们看吧。这个你们应该都有看过的颜色。那，啊，颜值笔，颜值笔，我们它这里就有很多水。我们颜值笔。 就把它涂涂一层，因为我妹妹这个好像这个是水太多，如果水太多可以把它样挤掉， <laughs> 这样子这样子的话还是有颜色。 最后一个自动铅笔，我们看它浅是色的，它不同，它是银色的笔芯。好，我们看吧。好，好，那我们再把这个坏事，我们把全部综合。如果你们。 不知道那个哪一个是蓝色笔，哪一个是红色笔画的，我把写在下面。哎，手机遇到了。我写的字很丑，请大家不要在下面说。呃，我的我的字写的很丑。 你们觉得我字写着很丑没关系，但是我我说不出来，对不起。好，那我就给你们看吧，画的有点丑。好，那我们今天就介绍完了，那我们现在把。 都好吧。如果你跟人家借东西要还哦，不然人家会生气。打牌好，我再让你们看一下，合起来，很很方便哦，很好用，下次看到也可以买哦。 他背后一下。好，那这张纸，我你们有没有看到我手上这个？我等一下应该会介绍。好，那就这样吧，我今天就介绍完了。那如果你喜欢我，请帮我按个赞。 继续看下去，请按个订阅。那如果你有什么意见，可以在下面分享哦。拜拜。